ishmadan o'tib turib keyin burilaman oka birinchi kesishmagacha deb yozilgan man qayerdan burilganimni siz ochib ko'ring bo'lmasa подозрение bo'lsangiz mana qarang mana mana buni kesishmami mana man bu yoqqa keling man mana shu yerdan tushuntiraman mana mana buni shundan o'tganimdan keyin man burilyapman mana mana buni kesishmani mana bitta kesishmadan o'tganimdan keyin man o'zimni yo'limga tushib burilyapman znakni tagida to'rt bir bir turibdi ha ko'rdim o'shani ta'sir kuchi chorrahagachami birinchi ha xuddi shu to'rt bir bir nima qildim birinchi kesishmadan o'tib burilyapman tushunmadim shunaqa yozilganman yo zinak kuchi bor zinak man zinakka pretenziya qilmayapman zinakni o'zini ta'sir kuchi bor o'sha ta'sir kuchi singandan keyin man burilyapman to'xtatishdan maqsad to'xtatishdan maqsad shu yo'l belgiga amal qilmagan o'zingizni tanishtiring o'zingizni tanishtiring yo'l patrul inspektor podserjant удостоверениеңizді ko'ring asli kimdi inspektor lavozimi guvohnoma egasi bitirgan serjant katta serjant ekansiz to'xta to'xta surogini kutib ko'ring mana surog ikki ming o'ttiz bir gap yo'q anaqa dislokatsiya bormi ko'rsating Xo'p, bu qaysi ko'cha bu o'zi? Bunyodkor ko'cha. Bunyodkor mana bu ko'cha qaysi? Bunyodkor ko'chasi. Mana bunyodkor. Bunyodkor ko'chasi. Bunyodkor ko'chasi. kunlik dislokatsiyangiz yo'qmi sizda kunlik kunlik вообще aka ya'ni alohida varaqasi bo'ladi ta'minotiyozini bo'ldi to'xtatishdan maqsad mana shu to'rt bir birni bizni degan anaqadasi to'g'rimi obid obid aka man obidga isbotlovchi hujjatlarni to'liq ko'rsating yo'q man o'sha to'xtatishdan maqsad so'rayman beraman hamma narsani qo'lingizni shunday dezinfeksiya qilasizmi перчатка kiyib olasizmi dezinfeksiyam bor ekan qiling beraman aka mana hamma narsam turibdi beraman aka o'chirib ketaman aka mana davlerimiz odil Thank you. bagajni ochingchi shartmi shart ikkita guvoh to'xtating shunda dalolatnoma tuzinglar tekshirasizda ko'raman bormi o'sha joyi bor aka qani ko'rsating o'sha joyi tekshiradigan joyi nima tekshiradigan joyi vazirlar mahkamasi ikki ming oltinchi yil o'n oltinchi sentyabrdagi qaroriga asosan yo'l patrul inspektori ya'ni man hujjatlaringizni tekshirish huquqi egamani hujjatlarimni tekshirish huquqi hujjatlarni ichida nima nimalar yozilgan ochtirish uchun bagajni ochasiz o'zingiz man ko'raman bo'ldi administrativ bo'lsa bo'ldi ketkazaveradi davom etkazaveradi yo'lingizni man sizni ogohlantirib ho'p man o'qidimda man shu joyini eshitding gapirdingizmi eshitdimu bor ko'rsating bor to'xtatishdan maqsad nima dedingiz siz menga endi qarang qoida buzarlik qoida buzarlik dokumentlarni ko'rsatgin degan joyda oke, oke. endi man eshitding siz eshitdim dokumentlarni mana sizni oldingizdagi mani majburiyatim bor topshirishim kerak bo'lgan ham bor dokument uchun majburiyatim u majburiyat ichida aptechka agnochiti ko'rsatilmagan ko'rsatilmagan texobezov tekshiradi hop qaysi bandda yozilgan o'sha man hozir internetdan qarab sizga o'qib beraman nechinchi bandda o'sha yozilmagan siz ko'rsating bo'ldi bormi bor bor bor stoqda chiqarman yozuv bo'lmasa e, bo'ldi man ketaverasiz ограничители yo'q ekan mati yo'q qarang hozir sizga uni ochishim uchun man o'zim tushishim kerak man mana bu yerdan ochiladi lekin sizni bilmayman man o'zim man tushishga majbur emasman o'shaning aytyapman tili yo'q ekan deb yozib bering mumkin bagajda hop shubhali bo'lsa ikkita xolis to'xtatingda bo'ldi dalolatnoma tuzing dalolatnoma tuzing protokol tuzingmi ochimi nima borligini xolisda ko'rsin ko'rsatmayman to'xtatishdan maqsadingiz bo'yicha gaplashamiz agar manda podozrение bo'lsa nimadir sovuq qurol bo'lsa narkotik moddalari bo'lsa ikkita xolis to'xtatingda dalolatnoma tuzingmi ochaman agar ishni aptechka so'rayapman aka xolislarni oldida ochaman bagajni лишний o'zimni narsalarim bo'lsachi misol sizga ko'rsatmaydigan xolislar oldida ochaman man ko'rsatmayman aka ko'rsatmang chunki siz anaqa agni tushib kel aptechka tekshiraman deb mani to'xtatmagansiz to'g'rimi man sizni narxingizni to'xtatdim aka bo'ldi narxini bo'yicha gaplashaylik bo'lmasa bo'lmasa aka qarang mani siz ogohlantira olmaysiz chunki man ogohlantiradigan ish qilmadim man man aybimni narxini qilmadim aka narxini qilgan bo'lsam yozing man beryapman sizga narxini qilgan bo'lsa mana daftaringizni oching to'rt bir birni ta'sir kuchi qatgacha to'g'ri aytyapsiz Aka men bilib turibsizni ko'rmam qaylonni aka. Narishini qilmadimmi? Ikkinchi kuchida kuchini yo'qotadi, to'g'ri. Ana, ana, men qonunni buzdimmi yo'qmi? Ikkinchi yo'q ta'sir kuchida ikkinchi teshmada kuchini yo'qotadi. Ana, okajonim narishini qilmadi. Prosta bir-birimizni vaqtimizni olib qo'yganimiz qoldi-da. Endi siz o'zingiz so'rayapsiz. Men sizdan roziman vaqtim bo'lganingizga. lekin sizdan rozi bo'ling man o'zimdan o'zim sizni vaqtingizni olmadim lekin man roziman siz mani vaqtim bo'lganingizga